عليكم ورحمة الله وبركاته ده أول فيديو ليا هزر فيه بوشي أنا مروة أحمد من قناة مروة أحمد آه، ده أول vlog بفكر أعمله يعني وأنا ظاهرة لكم بوشي أتمنى إنه يعجبكم دلوقتي احنا خارجين يوم الجمعة آه، مش محددين بالظبط ممكن نروح فين بس آه، أتمنى إن ال vlog يعجبكم ويا رب تكملوه للآخر ويلا بينا أقصى بالملايين انتهت الرحلة والأطفال <laughs> بتعيط ورانا وحاجة مسخرة خالص يعني زي ما قلت لكم كده الخروجة مش متقررة أي حاجة بس رحنا سيتي سكيب وكنا عايزين نجيب حاجات فما لقيناهاش فرحنا دلوقتي المرشدي علشان نجيبها اسمها المرشدي ويا رب نلاقيها فعلا وانا محتاجاها جدا في الشغل lunch box ومحتاجه حاجه اخد فيها نسكافيه خليكم معايا مول زحمه جدا عشان في عروض في شيبي آه، هي زحمه قوي عشان العروض على البلاستيكات بس احنا جينا هنا طقم آه، عند اطقم الأركوبال والحاجات اللي بتجهز آه، في خصومات هنا في مرشدي آه، عشرين في المية على آه، المعروضات اللي هنا دي ال Pyrex وال Vision والحاجات دي انصحكم انكم تيجوا تتفرجوا عليها مرشدي في العاشر في العاشر في اكتوبر خلصنا shopping آه، لفينا في حتت كتيرة جدا رحنا City Scape رحنا المرشدي ورحنا Diamond مول زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو طول الوقت كنت بصور لكم خليني دلوقتي اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها واقول لكم على جزء كبير من اسعارها آه، اول حاجة انا وريتكم في اول حاجة وريتكم في ال vlog في الاول وريتكم آه، بنطلون عجبني اشتريته بعد ما قسته لقيته كويس تقريبا سعره 165 آه، جنيه احلى حاجه فيه ان هو خامته آه، فيها قطن وكمان آه، لكره فدي مريحه جدا في الشغل مريح جدا في الحركه بعد كده طلعت من Diamond رحت City Scape اشتريت شويه حاجات يعني من اتنين ونص والمحلات اللي زي دي دي توكه كده طبعا بتتلبس من غير حجاب بتلم الشعر لورا جبت منها لونين الروز وال والرمادي فيها فيونكة كده من قدام واشتريت آه، حاجة للشتاء علشان انا بشتغل في منطقة صحرا قوي وفاضية فجبت جوانتي زي ده جلد ومبطن من جوه آه، زي آه، قطن كده او زي ما انتم شايفين كده ده تقريبا كان سعره اربعين جنيه سعر 40 جنيه آه، بصراحة ماما هي اللي جابتهولي عجبني قوي بالنسبة بقى للحاجات اللي يعني اللعب وكده آه، جبت الفرشة دي للضوافر دول اتنين بعشرة جنيه حلوة قوي آه، ناعمين ومش مش قاسيين قوي على الضوافر وخصوصا ان انا ضوافري بقالهم فترة محتاجة لهم فرشة وجبت كمان السيليكون آه، دي اللي اتشهرت قوي بتاعه البشره تنظيف البشره يعني عندي شويه مشاكل هجربها واقول لكم رايي عليها دي ب 17 جنيه ونص متهيألي انها غاليه قوي بس آه، عجبتني كويس ان انا لقيتها يعني في حاجات تانية منها بس غاليه وكالعاده الحاجات اللي بتبوظ بسرعه وبتضيع مننا توك للشعر بما اني بتعور كتير وعندي حوادث فجبت شويه stickers لل جروح وللشغل جبت بريه واستيكة عشان بياخدوا حاجاتي في الشغل فقلت احافظ على حاجتي بعدين رح رحنا المرشدي علشان كنا بندور على lunch box زي ما قلت لكم بس للاسف ما لقيتش ما لقيتش ال lunch box اللي انا عايزاه فجبت علبه عاديه كده هصور لكم كل الحاجات دي close up آه، دي تقريبا كانت ب 52 جنيه آه، كويسة ال lock بتاعها شوية قوي آه، عن البلاستيكات التانيين ال lock مش سيليكون هو بلاستيك عادي فحاسة ان هي هتبقى لطيفة يعني في الشغل وهتشيل الاكل بدل ما تشتري اكل من بره و واحنا في المرشدي كنت بدور على mug حراري ينفع اخد فيه نسكافيه وانا رايحه الشغل وانا رايحه الجيم في اي حته بس للاسف ما لقيتش ومش عارفه ليه وقلت لكم هناك ان الدنيا كانت زحمه جدا في في مرشدي فرجعنا تاني City Scape علشان نجيب mug حراري من هناك اولا بس انا عايزه اعتذر على حاجه انا الكاميرا بتاعتي اتكسرت فمش عارفه اصور فانا بصور دلوقتي بالموبايل فاعذروني آه، المهم لما رجعت تاني City Scape رحت جبت ال mug اللي اتشهر قوي اللي هو شبه ال lenses ده ده ب 120 جنيه طبعا هو غالي بس عشان شيك شياكه كده وحاجات حلوه فعجبني قوي ممكن اخد فيه نسكافيه الصبح وخصوصا احنا دلوقتي في البرد ببقى عايزه حاجه تبقى مدفياني وانا بمشي مشوار طويل قوي ان شاء الله هعمل لكم vlog وانا رايحه الشغل آه، يوم الاحد لان يوم السبت اجازه فهعمل لكم vlog واصور اصور لكم اللي بيحصل بالنسبه للصوره دي صوره ليا انا ماما وبابا كان كنت عاملاها لماما آه، في عيد الام اللي فات و... بس مصورتش ال vlog ده بصراحه انا بحبها قوي عامله منها نسختين نسخه عندي في الاوضه ونسخه بره في الصاله آه نرجع تاني للمشتريات فجبت ال mug ده ال mug ده حلو قوي بصراحه شفت منه آه حاجات تانية في Diamond مول بس غالي يعني 200 جنيه و300 جنيه حاجه كده فعجبني قوي ابو 120 وكنت بدور على كرسي انا جربت انواع كتيره جدا من الكرسيات جربت بتاع كارينا مرة فكان مريح بس مش عارفة ضاع في النقل العفش والحاجات دي فروحت اشتريت واحد تاني من كارينا احلى حاجة فيه ان هو يعني حاسة ان هو ناعم كده مش مش زي الكرسيات اللي هي الخشنة ومؤذية كده انما ده حلو قوي اسمه كورسيه كامل ده تقريبا 160 جنيه آه، جبته black علشان يعني ما يبانش من تحت الهدوم وكده ممكن استبدله بالكارينه اللي انا بلبسها في البيت ف sorry اللي انا بلبسها الكارينه اللي انا بلبسها في الخروج عادي فممكن استبدل ده بيه آه بس دي كل المشتريات يعني مش مش عارفه اه دي كل المشتريات اللي انا اشتريتها النهارده طبعا شويه حاجات آه، من السوبر ماركت وحاجات للبيت ومناديل ومش عارف ايه وحاجات كتير قوي صورتها لكم في اول فلوج آه بس تقريبا دي كل حاجه يا رب يكون فلوج حلو ويا رب يكون اول مره ظهوري ليكو يعني دمه خفيف ما كنش آه، رخمه وبس يا رب آه، اشوفكم دايما على طول ويا رب ما يكونش اخر vlog. واشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم